पंजाब की सबसे बड़ी सिटी जिसका नाम है अमृतसर अमृतसर जो कि जगह है सिख समुदाय के सबसे बड़े और सबसे पूजनीय स्थल की जिसका नाम है गोल्डन टेम्पल गोल्डन टेम्पल के साथ साथ अमृतसर में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि घूमने के लायक हैं जैसे यहाँ का जलियावाला बाग यहाँ का दुर्गाना टेम्पल और यहाँ का वाघा बॉर्डर और हम सब जानते हैं की अमृतसर आने के बाद आपको एज अ टूरिस्ट आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है doctor Anuj welcome to Anuj बके आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं अमृतसर की कंप्लीट ट्रैवल गाइड सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बताएंगे अमृतसर की जनरल इन्फॉर्मेशन उसका अबाउट सेक्शन उसकी जोग्राफी हिस्ट्री उसके साथ हम आपको बताएंगे कि अमृतसर कैसे आया जाए वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन चाहे आप ट्रेन से आए चाहे ट्रेन से चाहे बस से फिर हम बताएंगे अमृतसर में कौन कौन सी टॉप प्लेसेज टू विजिट है टॉप प्लेसेज टू ईट भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं जिसके बाद हम आपको अमृतसर की दो दिन की आई देंगे और फिर हम आपको बताएंगे ये सब करने का आपका खर्चा कितना होगा तो हमारे ये वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान तो सबसे पहले बात करते हैं अमृतसर के अबाउट सेक्शन जिसमें हम बात करेंगे अमृतसर की जोग्राफी की अमृतसर पंजाब के नॉर्थ पार्ट में स्थित है और ये समुद्र तल से तकरीबन 334 मीटर की ऊंचाई पर है पंजाब के माझा रीजन में पड़ता है अमृतसर और ये पाकिस्तान बॉर्डर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है जी हाँ पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है अमृतसर और पाकिस्तान का बॉर्डर जो अमृतसर को लगता है उस बॉर्डर का नाम है अटारी बॉर्डर और हम लोग उसे बाघा बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं अब अगर अमृतसर की हिस्ट्री की बात करें तो अमृतसर की हिस्ट्री बहुत ही रिच और तकरीबन पाँच साल पुरानी है सिखों के गुरु गुरु अमरदास जी ने अमृतसर बसाया था एक पुल के चारों तरफ जहां आज के समय हर मंदिर साहिब बना हुआ है और बहुत सालों तक अमृतसर एक वेल्दी सिटी के नाम से पूरे भारत वर्ष में जानी गई है लेकिन ब्रिटिशर्स के भारत पे कब्जा करने के बाद भारत की कई सारी जगहों पर बहुत असर पड़ा और जिसमें अमृतसर भी शामिल है अमृतसर की हिस्ट्री में जलियावाला बाग का कांड और ऑपरेशन ब्लू स्टार भी एक महत्वपूर्ण खेल अदा करता है अब बात करते हैं कि अमृतसर घूमने का सबसे बेस्ट समय कौन सा होगा अमृतसर घूमने का सबसे सही महीना होगा अक्टूबर से लेकर मार्च तक का क्योंकि इन्हीं महीने अमृतसर में ठंड रहती है क्योंकि अमृतसर एक गर्म शहर है इसलिए ठंड में यह जगह घूमना काफी फायदेमंद रहता है हालांकि अमृतसर लोग बारह महीने घूमने आते हैं लेकिन अमृतसर की गर्मी में घूमना काफी मुश्किल पड़ता है इसलिए अक्टूबर से मार्च तक का महीना अमृतसर घूमने के लिए बेस्ट माना जाता है अब बात करते हैं अमृतसर के नक्शे की अमृतसर पंजाब के नॉर्थ एरिया में पड़ता है जो की पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पड़ता है ये अमृतसर का नक्शा है जिसे हम नॉर्थ अमृतसर और साउथ अमृतसर के पार्ट में बांट सकते हैं अमृतसर की मोस्ट ऑफ दी अट्रैक्शन आपको यहाँ के साउथ पार्ट में ही मिलेंगी अमृतसर में अगर आप होटल लेना चाहें तो साउथ अमृतसर में होटल लेना सबसे फायदेमंद रहेगा हालांकि अमृतसर की टॉप अट्रैक्शन में आता है वाघा बॉर्डर जो की पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास है और वह जगह अमृतसर ऐसी तकरीबन पच्चीस किलोमीटर वेस्ट में पड़ती है अब बात करते हैं अमृतसर के ट्रांसपोर्टेशन की अमृतसर आप कैसे पहुँचे अमृतसर आप तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं फ्लाइट ट्रेन या बस अगर आप फ्लाइट से अमृतसर आना चाहते हैं तो आप फ्लाइट ले सकते हैं अमृतसर एयरपोर्ट की जिसका नाम है श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जिसका कोड है ए टी क्यू जो कि अमृतसर से तकरीबन छह मील की दूरी पे पड़ता है अमृतसर एयरपोर्ट से अमृतसर सिटी जाने में आपको टैक्सी का भाड़ा पड़ सकता है तकरीबन 500 से 700 रुपए का और अमृतसर के इस एयरपोर्ट के लिए आपको इंडिया की काफी सारी सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी दिल्ली से अमृतसर की फ्लाइट का खर्चा होता है तकरीबन साढ़े सात हजार रूपए आना और जाना अगर आप ट्रेन से अमृतसर आना चाहते हैं तो आप ट्रेन लेंगे यहाँ के स्टेशन के लिए जिसका कोड है ए और दिल्ली से अमृतसर की ट्रेन की टिकट की स्टार्टिंग होती है साढ़े तीन सौ रूपए ऐसी और अब अगर आप अमृतसर बाय रोड या फिर बाय बस आना चाहते हैं तो काफी सारी मेजर सिटीज से आपको अमृतसर के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएंगी जैसे अम्बाला पटियाला चंडीगढ़ दिल्ली और जम्मू और दिल्ली से अमृतसर अमृतसर की बस की टिकट आपको पड़ सकती है तकरीबन 600 से हजार रूपए तक की अब अमृतसर के अंदर घूमने फिरने के लिए आप कौन से ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें अमृतसर में घूमने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा यूज होता है वो है यहाँ की ऑटो रिक्शा क्यूँकी अमृतसर एक छोटी सिटी है इसलिए आपको एक जगह ऐसी दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा इसलिए ऑटो रिक्शा यहाँ का सबसे बढ़िया विकल्प माना जाता है हालांकि आपको अमृतसर में टैक्सी भी बड़ी आराम से मिल जाएगी लेकिन इन विकल्पों के अलावा जो एक और विकल्प है जो आप अमृतसर घूमने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है अपनी पर्सनल स्कूटी या फिर बाइक को हायर करना जी हाँ अमृतसर घूमने के लिए आप अगर अपनी पर्सनल बाइक या स्कूटी हायर करते हैं तो उसका खर्चा आपका हो सकता है एक दिन का तकरीबन पाँच सौ रूपए जिसमे पेट्रोल आपको अपना अलग से डलवाना पड़ेगा और यह स्कूटी लेकर आप अमृतसर पूरे दिन आराम से घूम सकते हैं अब बात करते हैं की अमृतसर आने की कौन कौन सी कोविड गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है एट प्रेजेंट जब हम ये वीडियो बना रहे हैं अमृतसर आने की सिर्फ एक ही कोविड गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है कि आपको जरूरत है दोनों डोज के सर्टिफिकेट की अगर आपने दोनों डोज नहीं लगवाए तो आपको एक आर रिपोर्ट अपने साथ रखनी जरूरी है अब बात करते हैं कि अमृतसर में टॉप थिंग्स टू डू कौन कौन सी हैं जिसमें आती हैं अमृतसर की टॉप अट्रैक्शंस और अमृतसर की top places to eat Amritsar की टॉप अट्रैक्शंस में आता है यहाँ का गोल्डन टेम्पल या फिर हरमंदिर साहिब अमृतसर का जलिया वाला बाग पार्टीशन म्यूजियम यहाँ का वाघा बॉर्डर दुर्गयाना टेम्पल या फिर यहाँ का बड़े हनुमान जी का मंदिर अब अमृतसर में टॉप प्लेसेस टू ईट जो हैं उनमें आता है यहाँ के दरबार साहिब का लंगर अमृतसर का all India famous kulcha land Punjab की फेमस आहूजा लस्सी यहाँ का राम लुभाया आम पापड़ यहाँ का बीरा द चिकन या फिर अमृतसर का Makhan fish and chicken corner Amritsar की टॉप प्लेसेस टू ईट और अमृतसर की टॉप अट्रैक्शन की हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इन जगहों की डिटेल गाइड के लिए आप वह वीडियो भी देख सकते हैं अब बात करते हैं अमृतसर की आइटिनरी की अब हमारे हिसाब से आपको अमृतसर ब्रीफली घूमने में लगेंगे दो दिन और एक रात का समय हालांकि आप अमृतसर एक रात से ज्यादा भी रुक सकते हैं लेकिन हम इस वीडियो में आपको अमृतसर की दो दिन की आइटिनरी डिस्कस करेंगे जिसमें जब आप अमृतसर पहुंचेंगे तो आपके सबसे पहले दिन सुबह सुबह आप घूमने निकल पड़ेंगे अमृतसर का famous partition museum this is the partition museum of Amritsar Amritsar का फेमस पार्टीशन म्यूजियम है और uh, ये डेस्टिनेशन इतनी बढ़िया है मतलब अगर आप अमृतसर आ रहे हो ना तो इस जगह पे जरूर जरूर जरूर जाना हाँ, सर एक सिंगल टिकट दे दीजिए सर गाइड भी मिलते हैं क्या अंदर ऑडियो गाइड के अलावा फिजिकल गाइड सिर्फ ऑडियो गाइड है तो एंट्री टिकट दे दीजिए पार्टीशन म्यूजियम घूमते ही बाहर आप देखेंगे महाराजा रंजीत सिंह जी का फेमस स्टैच्यू ये मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे महाराजा रतन सिंह जी का स्टैच्यू है मेरे पीछे तो महाराजा रंजीत सिंह है महाराजा रंजीत सिंह जी का स्टेच्यू देखने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप दर्शन करेंगे वर्ल्ड फेमस हर मंदिर साहिब या फिर गोल्डन टेम्पल के तो भाई हाथ मुंह धोकर और सर ढककर तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए तो अब अंदर चलते हैं भाई डोएस गोल्डन टेम्पल आए हैं बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है बहुत बहुत ही सुंदर मंदिर है चारों तरफ से गोल्ड से ढका हुआ है इसका फर्स्ट फ्लोर से लेके टॉप तक और इसके चारों तरफ जो एकदम शांत लेक है ना तो उसने तो इसकी खूबसूरती में चांद चांद लगा दिया है ये देखो मेरे पीछे यहाँ पर गोल्डन टेम्पल है गोल्डन टेम्पल देखने के बाद आप लंच में गोल्डन टेम्पल का लंगर भी खा सकते हैं अब गोल्डन टेम्पल देखने के बाद समय है जलिया वाला बाग देखने का ये जो मेरे पीछे हो ये है यहाँ की एंट्री और देखो कितनी छोटी सी एंट्री है और इसके अंदर आते ही यहाँ पर बहुत बड़ा बाग है एंड आई कैंट इमेजिन उस टाइम क्या हुआ होगा जब ये वाली गली बंद करके सबको मार दिया होगा बहुत पतली गली है चलो आपको दिखाते हैं जलिया वाला बाग जलियावाला बाग देखते हुए आपको दोपहर हो सकती है और उसके बाद समय होगा अमृतसर के वाघा बॉर्डर जाने का जो कि गोल्डन टेम्पल से तकरीबन डेढ़ घंटे की दूरी पर है हमारा सजेशन रहेगा कि आप वाघा बॉर्डर चार बजे पहुंच जाए ताकि आपको वहाँ के स्टेडियम में एक अच्छी मनपसंद सीट मिल जाए क्योंकि वाघा बॉर्डर के स्टेडियम में आपकी entry first come first serve basis पे होती है तो गाइस पहुंच गए हैं मटारी बॉर्डर वाघा बॉर्डर जिसे बोलते हैं और सामने मुझे दिख रहा है स्टेडियम बहुत ह्यूज स्टेडियम है बहुत बड़ा you. वाघा बॉर्डर का शो देखते हुए आपको शाम हो जाएगी और आपको अमृतसर वापस पहुंचने में बच सकते हैं आठ और रात के आठ बजे आप डिनर करने जाएंगे अमृतसर के फेमस मक्खन फिश एंड चिकन कॉर्नर पे तो गैस पहुंच गए अपने अगले डेस्टिनेशन ये है हमारा मक्खन फिश एंड चिकन कॉर्नर ये देखो इनका पूरा बैंक हॉल और पूरा होटल है और यहाँ पर ये इनका रेस्टोरेंट है तो भाई खाना आ चुका है हमारा ये हमने मंगाया था चिकन करी वो आ चुकी है यहाँ पे एक क्वार्टर चिकन इन्होंने लाए हैं दो पीस है और ग्रेवी है और दो रोटी भी मंगाई है तो मैं रोटी खत्म हो जाएगी तो गर्मा गर्म रोटी ही मंगाऊंगा अब बात करते हैं हैं डे टू की आपकी डे टू की अमृतसर की आइटिनरी कुछ इस तरीके से दिखेगी जिसमें आप सुबह सुबह नाश्ता करने जाएंगे सबसे पहले अमृतसर के फेमस ज्ञानीश चाय वाले पे जहाँ पर आप ज्ञानीश चाय वाले की फेमस चाय ऑमलेट समोसा या कचौड़ी खा सकते हैं ये मेरे पीछे आपको ज्ञानी टी स्टॉल दिख रहा है इस पे ज्ञानी टी स्टॉल पे मतलब वैसे तो यहाँ की मसाला चाय बहुत फेमस है लेकिन नाश्ता भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है भैया ये ज्ञानीज में आ गया है हमारा ऑमलेट और ये है हमारी मसाला चाय इस तरीके से दिखती है मसाला चाय क्या बात है नाश्ता करने के बाद आप निकल पड़ेंगे अमृतसर के सबसे प्रसिद्ध दुर्गयाना मंदिर के दर्शन करने तो गाइस हम पहुंच चुके हैं दुर्गयाना टेम्पल और यहाँ पे ये मेरे चारों तरफ सरोवर है सरोवर के बीचों बीच दुर्गयाना माता जी का मंदिर है चलिए दर्शन करते हैं माता के दुर्गायना मंदिर के बगल में ही आपको मिलेगा अमृतसर का बड़े हनुमान जी का मंदिर तो भाई का मंदिर है ये उनके पट हैं अभी बंद हैं क्योंकि दोपहर को बंद रहते हैं एक बजे से लेकर चार बजे तक बंद रहते हैं तो मैं गलत टाइम पे आया लेकिन ठीक है चौखट तक तो मैं भगवान जी के जरूर आ गया तो ये दर्शन कर लिए हमने ये दर्शन नहीं कर पाए हम एक्चुअली <laughs> बड़े हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद आप चल पड़ेंगे अमृतसर के फेमस गोविंदगढ़ फोर्ट घूमने के लिए तो गाइज मैंने गोविंदगढ़ फोर्ट की एंट्री टिकट ले ली है एंट्री टिकट कुछ ऐसी सी है ये कार्ड बनता है आपका एक और अंदर आप कुछ कोई भी शो देखना हो कोई भी कार्ड लेना हो या एंट्री करनी हो यहाँ पे कैश नहीं चलता आपको ये कार्ड में आपको टॉपअप कराना पड़ता है आप इसमें कैश डलवा लो जितना मर्जी चाहे अंदर जाके यूज़ कर लो और जो बचा हुआ है फिर वहाँ के रिफंड ले लो गोविंदगढ़ फोर्ट घूमने के बाद अब समय है लंच का अब लंच में आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप जा सकते हैं अमृतसर का all India famous kulcha land या फिर आप खा सकते हैं वहाँ के काना स्वीट्स की सब्जी पूरी तो guys we have reach the all India famous Amritsari kulcha और अगर आपको भैया ये तो वैसे तो एक छोटा सा ढाबा है आपने देखा एक ओपन ढाबा है लेकिन अमृतसर के सबसे क्रिस्पी कुलचे यही बनाता है भाई और चने के साथ सर्व किए जाते हैं हालांकि यहाँ पे सिर्फ आप ब्रेकफास्ट और लंच के ला सकते हो डिनर के लिए जगह खुली नहीं होती चार बजे बंद हो जाती है सौ से डेढ़ सौ रुपये खर्चा आएगा तो क्या दिक्कत है चलते हैं यहीं चलते हैं और खाते पीते सकते हैं लेट्स गो लंच करने के बाद अब है घर वापस जाने का समय लेकिन जाते जाते आप घर के लिए पैक करा सकते हैं अमृतसर का फेमस राम लुभाया आम पापड़ अच्छा टेस्ट के लिए आप मुझे बताते रहिए कौन सा ये कौन सा है इसका ब्लैक आम पापड़ आएगा एक आम पापड़ पेड़ आएगा खट पेड़ा अच्छा चटोरी आम पापड़ आएगा मसाले ड्राई आम पापड़ आएगा सूखा सूखा आम पापड़ अच्छा। थोड़ा मिठास करें अब बात करते हैं अमृतसर के होटल्स की कि ये आइटिनरी पूरी करने के लिए आप होटल अमृतसर में कहाँ कहाँ लेंगे और कैसे लेंगे हमारी आइटिनरी के हिसाब से आपको अमृतसर में एक या दो दिन का होटल लेना पड़ेगा अमृतसर में आपको फाइव स्टार होटल्स भी अवेलेबल होंगे जो की आपको पड़ेंगे चार से पाँच हजार रूपए तक के यदि आप अमृतसर एज अ स्टूडेंट या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो आपको वहाँ सस्ते होटल्स भी मिलेंगे जो की शुरू हो सकते हैं पाँच सौ पर हेड ऐसी अब अमृतसर में एक फैमिली के लिए एक नॉर्मल होटल आपको पड़ सकता है पंद्रह सौ से दो हजार में अब अमृतसर की किस लोकेशन पे होटल लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा हमारा सजेशन रहेगा कि आप अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के आसपास अगर होटल ले तो आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा और यदि आपको गोल्डन टेम्पल के आसपास होटल या धर्मशाला नहीं मिलती तो हमारा सजेशन रहेगा की आप कम से कम साउथ अमृतसर में ही अपना होटल लेने की कोशिश करें अब अमृतसर के होटल बुक करना बहुत ही आसान है बस गूगल पे लिखें बुक होटल इन अमृतसर और वहाँ काफी सारी मर्चेंट वेबसाइट खुलेंगी किसी भी मर्चेंट वेबसाइट पे अमृतसर डेस्टिनेशन लिख के अपनी ट्रैवलिंग डेट डालें और सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपको हर कैटेगरी के होटल मिल जाएंगे आप अपने हिसाब से हर कैटेगरी की होटल्स शॉर्टलिस्ट करके अपना होटल सेलेक्ट कर सकते हैं अब बात करते हैं अमृतसर के एक्सपेंसेस की कि ये सब करने में आपका खर्चा कितना होगा अगर आप अमृतसर बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो दिल्ली से आपका खर्चा हो सकता है आने जाने का तकरीबन आठ हजार रूपए अगर आप बाय ट्रेन अमृतसर आना चाहते हैं तो दिल्ली से अमृतसर की ट्रेन जनरल क्लास चार सौ रूपए थ्री टायर ए सी ग्यारह सौ रूपए और फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास आपको पड़ेगी दो हजार रूपए की और अगर आप बाय बस अमृतसर आना चाहते हैं तो आपका स्टेट ट्रांसपोर्ट का चार सौ रूपए और एक नॉर्मल वॉल्वो बस का खर्चा होगा नौ सौ रूपए के आसपास अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन हटा दें तो अमृतसर अमृतसर में आपका लग्जरी होटल का खर्चा हो सकता है पाँच हजार रूपए एक रात का एक नॉर्मल होटल पंद्रह सौ ऐसी दो हजार और एक सस्ता होटल आपको पाँच सौ रूपए में मिल सकता है अमृतसर की अट्रैक्शन घूमने का कोई पैसा नहीं है वहाँ की सारी अट्रैक्शन ऑलमोस्ट फ्री है और अमृतसर में दो दिन का खाने का खर्चा आपका हो सकता है दो हजार रूपए का तो इस हिसाब से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन हटा दें तो आपका अमृतसर का एक लग्जरी ट्रिप बन सकता है सात हजार रूपए में एक नॉर्मल ट्रिप चार हजार और एक सस्ता ट्रिप ढाई से तीन हजार रूपए में बन सकता है तो ये थी हमारी अमृतसर की कंप्लीट ट्रेवल गाइड अब अमृतसर की टॉप प्लेसेस टू विजिट और टॉप प्लेसेस टू ईट की हमने एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बना रखी है जो कि आपको हमारे एंड स्क्रीन या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाइए लाल बटन जिसके बाद बेल साइन के साथ आप दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन और अगर हमसे इस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो हमारे कमेंट्स में वो इन्फॉर्मेशन लिख के हमारी बाकी व्यूअर्स की जरूर हेल्प करें so it was very nice to be with you again be well नमस्ते और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहाँ जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ